egokitze fisikoan goi mailako teknikaria. Ziklo honek gimnasioetan, kirol zerbitzuetako enpresetan, zentro gerontologikoetan jarduera fisikoen monitore entrenatzaile lanbiderako gaituko zaitu. Egokitzapen fisikoa zikloa amaitzean, honako lanetan aritzeko gai izango zara. Aerobik, estep, indoor zikloa, pilates, uretako fitnessa eta antzeko talde jardueretako monitorea, musikaren laguntzaz alagabe. Entrenatzaile pertsonala, baita gimnazioetako edo kiroldegietako erabilera anitzeko geletako eta ur instalazioetako arduraduna ere. Ur instalazioetan soroslea. Osasuna eta ongizatearen eremuko kirollan lanbide hauek ezagunak ditugu, gure herri eta auzoetan bertan eskaintzen dizkigutelako. Gure herri eta auzoetan bertan eskaintzen dizkigutelako aukera profesionalak handitzen doaz, batez ere gaur egungo ohitura sedentarioei aurre egiteko osasun irtenbideak direlako. Baita kirolarloan aisialdirako aukera ugari daudelako ere. Kirola gustukua baduzu, pertsonekin lan egiteak erakartzen bazaitu, eta horrez gain, komunikatzeko eta dinamizatzeko erraztasuna baduzu, ziklo hau egitea gomendatzen dizugu. Berez, zikloa bera oso praktikoa eta dinamikoa da bi urteetan zehar, eta gure formazioa enpresa praktikekin osatzen da, etorkizuneko lana hobeto ulertzeko eta gertutik bizitzeko. Metodologia aktiboekin eta kolaboratiboekin jarduten gara erronken helburuak lortzeko. Gurekin bazatoz, irakasle talde konprometitu eta esperientzia dunarekin euskaraz ikasteko aukera eskaintzen dizugu. Kanpoko espezialistak ekartzen ditugu, eta kanpo instalazio profesionaletara ere joaten gara formazioa egitera. Azken urteotan, EASO Politeknikoan instalazio propio zein ekipamentutan dezente inbertitu dugu. Eta hori ere, gure balio erantzi argia da.